richiyapesani wamasvingo ebhena recycling panapa pamasvika panapa ndopatinobikira neinonzi smart club yekuwat one tinobika mabhodho nemakeni nemasimbi zvipoto zvekare zvealuminiyamu zvindiro nezvikapu anything zvinongonongwa tizvishuya zvichimeltiwa mamaona mumadhiramu ndo munoitwa mabhodho akudhara ana mayaya ndinotoanea ndikufuma naharai ndibulawa chiva chachinga zvikuchichi nemabhonzo aya eh, emombenini tiunganidze zvese muno ndatenda masoja ndoita zverecycling dzemudhambiisedemasvingo teti tinonga zvigubhu tichidzosera ikoko kanzi richioisa kune setitodzosera ikoko apa ndoda kubisa kopa irimo 500 above tiri kubesera environment tiri kuzvibetsera nokubetsera nyika nokutoimploya vamwe vanhu because ike zvino kana ukafamba muno mukesheni medu kana mutaundi medu ah, kashoma kuti uone plastic kana kuti makei